Young Proto on the beat. I love Britney. Pogljen sate, vodim vas dole One vole alate, samo traže još, još, još Prate, prate, prate care Idemo čao još, sad ćemo još, samo još Ajmo dalje, vodim vas cave Prati mene samo dalje, ajmo još yeah. Prate, prate, prate care Prate, prate, prate care Te, na Porsche, kočim toše već unes 20 dina brate Hoću da pare se množe U džepu uvek imam mjesta za još Samo bravim pare trica u koš Cijem šemu daj za low Nisam rocket daj za blow Zavidi Goša Rupčinski mi zavidi Sve to ona ne Maybelline Navučen ko da je kodein Zato ne te boj mi damo Znaš da ostavljam te samo Ako vidiš nosim versa Haki ne ti spusti glavu Samo još samo još, samo još, samo još, samo još, samo još, samo još Od 11 do 11, već polako gubim pamet pazi šta ti padne pamet Samo brojim plug hanes yeah. Mane ako nisi brave yeah. Mane, mane, mane, mane Moje glavi samo manje Ti si lame, burgers manje Naš bitno pušta samo bej Put su dim, vidi neko od dim Ej, nisu superman, ali im bim Lip, lil, pip, pun je klip, im bim Treći dan u slip Put sam build the kid Pero parfime kod më nije liv si Mala liži čokom oko, snajper cilja te u oko Ona voli, se žestoko, Jam protu proto živi široko Imam dobri drugari, imam dobri fukari Nemam brige moj brat, ljeta stižu mi pari Tako od svakog novog dana, tvoja kuja mene smara Mala slatka čokolada, milke nije čokolada ne, ne, ne. katakombi Dream Teama Gdje ste vi, gdje ste vi Samo još, samo još Samo još, samo još Samo još, samo još Samo još, samo još, yeah